katumala okubahiitinga bakakkane bavaebe bategere nti bajja mu bantu kati banatukulemberanga nte kakati geoyinza okgenda olwakitunda notandika okukuba ente zoyagala nga ozijja mufaamu ye erwaki mufaamu yaffe eyettaka yayagala kukuba miggo nti dino lyange dino lyange <laughs> bwoba tonna bakuba fenda bwe tuli atya covid okusinga naye yamukola mirembe n'omuzaana namala afuuka n'abakyala akulinyisa nengati y'omusumaali kubanga abayeriwoza kukikyatalabanga nako kyetasuubira kakati kwegabuli kimu ayagala kukira ngaata afuusenga katonda kyotaleeta ye kyotatuwa wekabajja nakyo kyaki ettaka berimanga lyerineeta emitawaana yava ewaabwe nga zze kulwanira buganda nga ettaka liganya okutereza abantu that was not the issue bad governance nabino gagasomba batandika otwasa myaka mwanga batukunkumula mukama eh? kyobona bakumanya kiki bali olwokuba baba mumpya ennaku teri alabula munne ensonga eyaleero tuleese mutuwulidde babadde batulangalanga ku leediyo kuno mutabani wange ne bamuteekako ku lukalala lwabo ababika pulezidenti era mumabulire gabukedde mwagalaba ate okutaali na sitatimenti nti yagamba bwati yagamba bwati mu budde bwe buti naye okukubako akafaananyi ne bakubako omukomuvubuka oyo abeera mu ttake ne mune baba bamwita pengepenge ne bazaako simani jakana beningenda okubikkula nga sulaimani jakana yakomye ku front page ya, ya, ya lupapula ne, nga talina kyakisikibakyebamuwandiseeko tuba tukyali awo ngaessimu eno nga e, eva ku cid ekibuli agamba wange kale notugeranyo tukwagalamu tunyonjolemu twano naye yeah. ate gasumba yino nagamba atya ah, mwemuli bapoliisi muno musango sigukwino kesi oyo awaaba obanga mwagala bujulize musooke eri owa mawulire owa bukedde bwabanga bukedde si yafunye information nga gavumenti yegirina naye egibawe mulyoke mu designingira omusango gwe najja okujja okuwoza ekyo tebakikola kakati ekiddako nogamba ti aze sijja kujja kakati tojjaku ndawaja nja kusindikayo looya nti aa kyalibadde kyamugwe nojja leke nimugamba ti mwana wanfubulire abo bafere lwaki looya wange tajja lwaki temundaga musango obanga kiganye kubirira dpp akubire poliisi emuwe kyagi gyeyagala bakubire kooti emuyite netukirindirira aga ti atukulinze kulwako taano bendabe balemeddeko neŋŋamba a kanyimuke kubanga gyebyeraga mbigira ki mbiraba ogenda okutuuka eri bwe bagenda okubuuza ku kankaka nebagamba nti kakati gundi yeyawaaba ah, gasumba ti nemugamba ti gasumba yawaabira mutabani wange naye bode eryawo <laughs> ekeera nkeera nokandi wabanga nga naye nadula nsiruka buziruzi tigasumba yawaabye muganda kyetujja okusooka okukola wekwogera ku bintu bino tulabe engeri gyetunabigiyisamuko kando kwekwagala tusisinkagane tulabe bigenda bitya naye ngaekinsanyusiza nate kubanga luli nabadde nga ntunulidde mu seven aron nagenza okuwuliranga ne jim hes ye minisita wa security gwe twali naye mu nsiko era sikubeera naye bubezi mu nsiko eyali asoose okubeerako omu ku basi obange abadde takiyekalasa emakulu bita bwe baba muwadde ebyo waliwo nebirala ebyangwako embabega byenazuula era yali yali nga chief intelligence nga tugenda mukalulwawo mu mirembe gyayitongowamu gijjukira oba mwali bato kale nno oyo nga mukyala mukwaya yeyali minisita waffe owaliwo etrayangu kyava nkubira esimu nti nkwagala kugenda okutuuka nagamba nti owange kino kino kino nemugamba nti mukadde wange genda mpola abantu abo bafere bajja kukutomeza era ogenda kwekanga bakuwambye abamanyi n'ebifo erimu nkambi bagambye nti gemuhezi yeyaguze yaguze bukamunye kikumi nabuteeka muno butandika okugenda nga butambuza abantu nga abalimu abalimu ababega bwe babega nemugati obitegeera bwagenda okukubira <laughs> jim nakkiriza nti yesu obumotoka babugula naye newankubate tebwawera muwendo ogwo nemugati obiraba kano olwalebwe mulabanga embeera yagirimu era araba ebintu nabali bali bagamba nti nalo lyageuse kakati ate awagira utongwa nze okwagala federo n'obwakabaka bwange saagala ogufuule musango gwakunnondooza kweyogerako biri nabino nabino obwakabaka bwajjanze nabuteekawo bwajjano omwaka lukumi bibiri gyemyaka lunaana plus nadolinaliwo eyo yafuuka kalikya yaffe nga naye ewaabo tebwaliyo kale nno n'olwekyo nendaba ti ebintu bino byagala kwogerako era nga pawasa yandeese yeyokutegeeza museveni obugambo buno emirundi n'emirundi gyenze mbulaba ngaera mbufuna tutandise tutya tukomekereza tutya era ekinondoolwako kiki ne pamire yange kuza musango nemwegattako ntutwala omutano tuwangula nava mu status gyeyalimu nafuuka natuuka mu status endala bwafuna essanyu n'amaanyi beyalwanira bwate otandika kubajojolobya kino nakirabako kubanga gana yefuga mwaka gwa lukumu enda ataano mu musanvu naye nkuluma olwali okufuna obuyinza bwe pa ku banne be balwanyisa abazungu beyasooka okusiba teebereza okukusiba ne bakusibako n'enjegere ng'oli mu kaduukulu onudduka otya era abalala ne bafiirayo byekalabanze asiiba yenenya daba muntu kyoyo osiibye bali badde kaka tino nawanu ebintu bino bizze nga bitambulira mu famire yange nga mbiraba nga tumaze okwegatta ku lutalo luno ne museveni mukinana mugumu mu mwezi gwokutaano ngaennaku z'omwezi abiri mu ttaano kinana mugumu amagye gobo tegankwata negatwala ebombo munkambi nenfuna omukisa nemala ebbanga lya mwezi gumu nekitundu nenkomawo kakati abantu bali bakirowooza nti nadulike bamusibyeko natuukaawo nsubira anafuuka na dc olwo obujja nemutandika okuyingira mubantu olinagandaga tinobola bamutadde ti yagewuse natulyamu olukwe era anoonya kuzimbya museveni mutwe bwetutuuka bankutte tuwozezza nembabuulira lutalo nga bwe lwagenda mu kaduuku nembagamba nti obanga mukiremedde kansabe mumwe amakumi asatu getutudde nabo wano katonda alondemu ogu naye bamukwate tulaye bwanaavaayo olwo muleke mugambe nti kubanga yatuuse eri siyinza kumukumbuuza bikwata ku museveni bajja nga timuliddemu olukwe tibabeera bwe batyo era teryali bwereere ne bakwata gyenno kyaligonza kyaligonza bamukwata bamukwata n'ebifaananyi bitwali mu nteesaganya ne ufm ne nrm bwebamutuusa emalama eh, nagamba ti ah, bino nyini byali eyo ajja nze ndi kyaligonza omusuubuzi kyaligonza oli mugamba mulala nebamuleeta wano mu nairomansion bannewe musalire amagezi nebamutolosa nebayuza cities nebaziyunga nakkira ku muguwa gwogwo nakka wansi natoloka nagenda emabega wakibuli eri naye bakubaoli emiggo mu nairomansion ngoga nti omugongo baguyiwako asidi kubanga esaati yayulikako byona nga eyita eno munkwawa asigazaako keno nembaga nti katonda yebazibwe noyo avuddeyo yawaddeyo kigambo ki naye mumususole mumugwata kana bali bererejja kati nagenda nga azivunula bwatyo kakati era bwetuva eyo nzogera okunkwata museveni yali agenda mu oao kenya bankwata abiri mu ttaano nenvaayo kakati bwe tudduka nga muluddako olulo olulumbo olwokubiri lwajja mu novemba kinaana mu gumu ngaeri navaayo mu gwomusanvu nga ssatu netuddukamu bulemeezi twaddukira mu busiro abalala bali basobola okuyitamu bayitamu nebagenda gyebagenda kyatwalira nsubula omwezi nga gumu n'ekitundu embeera nedda mu nteeko naye batta abantu bangi kubanga bajja berimbise nga bafaananye nga bayeekera era nga banoonya nkambi z'abaganda baabwe batukubye mukono tujja tunoonya bannaffe bano emugogo battayo ab'obukiiko kumi na bana ekirema battiramu abasomesa baffe n'abaana kakati baba badda ejje ne lyekuŋŋaanya ne libakuba ne babona emiwabo olwo ne bagenda bwe baddayo nafe netugaa nti awateredde bemva ebusiro gye twalina twaliyo emubusiro nze taata wange kiryowa budala kiryowa twaliyo saamu ku kabonge fena nituddayo era oli yadduka misente nagamba nti wuno nadduli abadde anoonya museveni kubanga nza abadde mubusiro oli agenda bulaaya nabadde nfuna communication ngeeyita luddawa kubanga ate guno omulembe oyinza oga nti kale kale kubanga tulina obusimu bwendi nkufuna naye lwali tewaali ne bankuba enkambe ne bansibira mu nkambi yerutta ogenda okutuuka okuweza omusango ogwo nguvuvondokeko kyatwalira emyezi nga etaano tuli awo abangi okyo ebibuuzo bamanyi bebakagama abo nagamba ti bonaojakunemugaa nti tompita musirusiru sijjangako n'olumu wano ngamba noonya bunoonya mmwe mwanoonya mm -hmm. nadala museveni nampita nitwogera naye saawa tano namba nitukanya kakati ate buganda nabyogera lwampaka kwega mwampita nyuma oyagala ontulugunye njogere ndebesimanyi ate bwebo nakere nkyanga bikugambi tebiriyo nti omezarawusiisi omezarawusi aa neŋenda nempoza omusango nengusinga kakati bwotunulira embeera eyo ey'emirundi eyo gigenda giddako gituleetera okutya nappe okwebuuza ddala gyetulagayewa akati kyenavudde ŋŋamba nti kantegeeze mukadde wange hisexcense president ategeeze ku baana be tuve mu kukolagana ebikolobero kaakati gasumba yafuuse nanyini gavumenti yawaaba mube mube mube ekibuli yayita abaana tetagambe nti aa ah, ah, ogwo omulimu nga agenda agukole naye nga bwentegedde nti jimu hezi jimu hezi mukama wange naye nkuyozayoza okulya obwa minisita obwo ate oli mu kifo kituufu njagaludde muotegeeza abapoliisi baabo baleme kulandukira bantu tujja kufuuka ekintu ntu kigavumenti eyali gavumenti kifuuke kigavumenti gwate batandika okuyiganya omulala nagamba tiwayi bayiganyisa nadduli nzayaza ekisana nze kuba nategeera nti ndi muntu kikyamu olaba gasumba atuka okulangira kitange kakati yagenda okulwana munsiko nadduli kitawe yali ayinaki nze kitange yayina benzi tebumugwago gwaguno twajja kwolesa bugagga mu nsiko nga museventi yagambako nti aa oba kitawe siyali mugagga tojja era olwaleero abadde wakugenda kumuyita ngaagende e, ekibuli nemugamba a oba yakuyita mukulu gasumba ono frank ave ku bintu bino akole ripota yenamba giweeyo eggulawo omusango ku mutabani wange tamwambika bintuntu ebyo ebitajja tugasa ne museveni ayagala abaana be twagenda okuyingira wano nga bamuwuzi basoma muno kapara parenti kakati olwaleese amekamanda kakati bemuyiganya owange oluki wamakulu ki owuwa omwagala omukuza ate abaffe bemuteeka ku lukalala abo baffe bakwatibwe batukwatira kitwaza musawo hmm? bemuba temwagadde kutuwa bintu byonna byakuweebwa mutuleke naye tusigale n'emirembe gye twalwanirira naffe tugyeyagaliremu ntaabalala kale nno embeera eringa eno era njagala mukama wange muhezi otegeeze mukulu mugira enoka ne biiro bebali ekibuli bave ku mwana wange nange baveeko kubanga tebajja kuyigga mwana nga tutambula bufenna ate nze nebandeka bweru oba waliwo pulaani endala muginjanulire bemba tukkaanya tukkaanye bemba njiganye njigaane munsiko twamala emyaka etaano naye sitinako ddo nalumu lwe twateesa nti tugenda genda kugabana bintu byabantu tugenda genda kusiba bantu mimwa aa titukikolanga era abadde batwebaza lwekyo mwebale kujja mwatuzibula emimwa mwakola kino ate kakati bitandise okunegetinga nga tubijjawo tolaba ekinkuba ensonyi omuganda omutuufu agamba oba obeera mimu etoloba ngaaga eyabwe mwajja ebyaffe ebyomutala ebyali ebyomunda bwe mutunyigiriza byetujjayo ei tetuba tetugwagobola bugwagobozi tuba tugwagobola mutuyise bulungi nze seku ekyokumpa sikifuddeeko mundeke mwansanga mu maka gange nganyana n'abaana bange nkutte ennoni yange ensomesa nasomesanga primary nensomesa ne senior ku mutala gwegumu ku lusozi lwerimu olwo kale no ku senior zino zibatandise primaries ezitali za gavumenti zo tezibaako myaka nyinza okufuna ennoni nenkwata ennoni nange nekitabo kyange nimugamba ndi musomesa wa history nasomesanga history okuva ku primary four up to senior four bebamusomesako olwalaba nga ti wabijawa birungi bitunyomekakati kanzireyo mubisomesa obanga bino biganya bwe bakutyabanga ku mutalo ogumu oddukira ku mulala naye ate bwonjigga nonteeka ku tension nempulira akakubananga nti bebe baguse kubanga bedala byabaana bano byebajjeeyo ku byakatumba amabwa biki ne mutabani wange mugende mumukolo we mutyo enkyamutwalenze mbeere bwe ntyo nsanyuke nebaze katonda okuntwala okununula eggwanga lino ate nalinunula nze nebbikayo mubanunuzi siriimu ndi baaba abakotogera olutalo ate kyesikolangako kale nno ebintu bino njagala bitereere eyo nga tugenda okulonda mukyenda mu mukaaga omu yajja n'agenda ategeeza pulezidenti munnange waffe luwero twali badde bulungi naye ate uh, muganda waffe nadduli ate ebyobufuzi abizanyidde abitaddemu ebyobufuzi ate kati awandiika bantu bagenda mu adf kyagamba nti buli gubayita budala abeera wa adf wano koni abadde alwana engulu ngasi basira baba badde balondoola oyo simusosoloti ti nekoni simukatoliki ti bebo teriyakyogera naye ku musiraamu noyo ayo akamera amanyi akulangira bemuli aba adf kiyankola bulungi zei nalonda abantu babiri omwami n'omukyala nebekata luweero baabo kiwoko banonyereza ogenda okukakkana nga bebasinde baliba bagamba banaabwe bana baliba aba upm bagukira mu ba upm banaabwe nti eno mukiraba muti ati aa ah, ah, tulina omwami omu wano gwe tuyita ah, yayakikira nakaseke oyo erinnya ligenze naye mukulisaano nga linga lyakikatuliki gwe tugenda okulondanga mmemba wa palamenti wafuwe nakaseke naye ku lc 5 tutwala mwami nadde oli mulwanyi munnaffe kiye batugambye nti ate awandika ba adf oti yabamugambaobanga awandika ba adf yenze laini zino bilio ziraba eyekalamu emyufu ya ya igundi lijja kuddamugu bana abasimi e, eya bulu ye mwami nadduli kakati oyo akugambye akuweyo enyumba esi oba eki omali muvudde omuntu agenze mu adf nga tebiriiwo kale bwentunulira nabino nga bwobiraba nti yabise gondi babazadde ababise bebano nga nijakanamwali ah, abika museveni amwagazaki hmm? bamanyaganirawa nebomusimbaawo ye jakana ayinza akolaga nti oye president naye president ayinza akolaga nti oyo mutabani wa nadduli amubike ngaamulanga ki yobanga yamubise muleete no kripu gyoyinza okulagirako evidence tugende mu kooti twetaase naye muleke kututulugunya muki butulugunya lumu mu nteeseganya ezaaliwo ezakayira twateeseza wiiki namba mu kibiira ekikunyu abeekane bampita ekalasa nti toddaye essemuto nga toze tubuulira ntegeragana we zituuse nempitamu okuba ekikunyu ogenda wali kyonna kiri mu ggombolola yemakulubita nenkuba enkiiko nnya mu lc nya ezomuluka gwe kalasa a kalasa b katiiti c kabembe d mugogo nembagala bino byenayogera nembagala nja kwogera mubantu aba nja kuyimuka njogerenga museveni njogerenga kayira byebayogera era nebyetwakanyako bebimaliriza nembuuza nti kwebyo biki bimusanga byemutalyagadde njogere eyanyamba byemwanyanaze mukyala njuba getu bwadda muntiro nagamba nti aa ah, ah, mwami naddula ebintu byayogedde byabadde bituufu naye ensobi yali yaffe bwetwamala okuteesa tetwatuulamu kaffe ka munda twesosolemu twogera ki tulekayo ki ogereko kano nga teri musanvu muzeyi bwagenda okudda olukiiko lwali kukubirizibwa mukulu kigongo atwala ripoti ewomukulu ti omusango omusajja yagusinze tye tiyagusinze biri byali byawongo zei mubunyiivu nayita serwanga lwanga namuka nti nswalizakimba mumaaso gomusajja ate baba nibagenda omusango bagwomujereza gwe lwaki tewabadde ate notambula nga tegguwawaaba mukama wange yegaana byegaane kubanga eh, eh, mpayo akadde nzira mbuulirize ogwokubiri nemugambako ye tuzeeyo tuba tuli ku kyoto nga nekagamba fena tuli wamu kyempabaga nti banange mbabuulire demokurasi womu maaso eyo agenda kuba muzibu kakati obanga abaofficers batuddenga kumpi bakumi ana omusango nengusinga ono bwagamba nti ataddeyo abuulirize akakase nti nakizuddeyo era ekooti eyo yamujengedde okuddamu ti aa nja kusaba museveni ate andeke nga ndaduli bwe yansanga buliko naakatiibwa kayamba nkamuddize nange obwesige bwe namuteekamu mbumujemu buli omwate munne nja kutambula mukungu jo gyenjagalako gye naagenda kagambo yakeera kubaca nabaka akagaali navuga nagenda emundurane kale nno okugenda okumunyonyola nemugamba ti aa ebyo nabimaze muntu wali ekinonyezebwa kiki okuva mu mwogo omunaana mwenda n'okutuusa olwaleero tebaddangamu kompyuta ekitegeeza nti byafiirawa naye olaba obukwakuliza era obugenda buvaayo bwe abantu abo abali malisias bagenda basalaasala ebintu ebitaliiwo kakati ekyaddako kiki wano jyo lyabalamu mukinana mwetaano baffe saabataka kati kabaka najja akyalira olutalo nembeera omu ku abo musizifayoeyo aba alambuza saabasajja twalina omulangira amawuba yali district special district administrator twabaitanga ba sda aba abakristaayo abasevenisd nebaga ti sda taito ya ddiini yaffe naye ate tetabule tabule te, te, kwekuzitunulamamaitako basigiara kakati kiki ekyaddaku ekyo omusajja bamwita byemalo webunyola eyo bwetudda nga tumaze okumulambuza embeera gerabye abali mubuzibu nga tuddayo kuwali ekapeeka naye kiraba nga nalinyira okumuwandikira ebbaluwa nga nze yasooka okwogeraganya ne museveni ku nsonga y'obwakabaka bwaffe neggwanga lyaffe buganda ebyasangulwawo kubanga musebateeka ow'enkaaga mu omusanvu bagamba obo teyagamba tetherezinoma buganda egen bwekoyogera kuogera ku buganda yogera ku east mengo west mengo masaka nambende thaso eh, tiye kakati eh? besimuwandikira baluwa kumwebaza nja kuba nkoze ensobi nimuwandikira ebaluwa eyebaza saabasajja kujja mu lutalo kikuyambye era katekyali asabuka ayinza kutunuza mudumu gwa mundu eno gyetuli nga ne baffe gyali olwo lutalo lulwanye naye bwoba ozeeyo tolwayo omuntu tebakolerera mukolere naye yetabamu naawe munkyukakyuka zinoobeeremu kikale mutuma musiibula ekalege eka n'antuma tigendo ntegereza abantu bange nti okukyala kuno kubadde kwa luwunguko naye katugende tujja kukomawo mangu tuddukanye omulimu fenna nga tuli buki bumu byemala oyo yagamba tinaduli yawaabye era okuwaba kuye kutadde mu kiwandiiko kyeyawadde saabasajja dola nagenda yeyali edisi wa saabataka ngaera gwe nakwasa ekiwandiiko tikiikyo ate kuludda lwa gavumenti endala eri amanya musiga ye yaliwo nga political ads ah, yajja okula okugiraki okutegeeza bali environment ebadde etya mubantu bamulabyeko naye no nga mutegeera bulungi nnyo oyo amanya musiga mubakyayi ba buganda mo bwomununako noma nonunamu omusaayi naye oyinza okukeera enkyanga oyogera birala kulwobukaawu bwalina nakubira nga bayita ku radio call nakubiraani nakubira amanya mushega ati gamba saabataka akuweku baluwa nadduli giyamuwadde era yamugamba ti owange baŋambyeku nti bakuwadde ebaluwa naye badde ejjagala ompeeko nange nsomeko nagati baneno sinakugisoma kamala ogisomamu ngikuwe njekuweko nawe osomemu nambala ogisoma kedde ogisoma nga neyanjulanga okutambulamu ngaomuganda bwabeera n'okumwebaza ebbaluwa n'agima eno olwamala okuweereza gundi eyo byemala yanteeka muwandaaki oba mwagimanya gemakomere agafa ag'omu ttaka kuba tetuzimba mazimbe tusima maki masime gabeera underground nitubeera mu busiba obwengeri ngaeyo bintu bijweteke era paka nafuna akadde nga gavumenti emaze okugwa muto wange natwala esimu ebbaluwa eyo newa pulezidenti entebe nagamba nti ani yabalagira ngenda okussa esimu bwe nti nga mmaze okumuta era nga munkubidde esimu bansangayo ku kaduko nembagamba bukyamunteeka wano omusango wabalema kakati mwagala kunvunaana gwakutoloka ebyabe eh, kambifulumi akadukulu mbiteeka wano wabweru ndyoke ŋŋenda eri ba cid tunyonyolagane obirabe bifaanaganamu ebityo kakati bebijja bwe bityo mu pieces ezengeri ngaeno mba ntegeera ng'omuganda bwagamba nti agagabwagolaba geerwanya lwanya gaagala nnyini nnyama noobaaga ennyama noleka ekisambi kyente nokyereka mu lusuku embwe buute etandika okubuza mm. kyani kyani eh, ani yalese wano kyani agenda kola nti sagambye nga zidduka zigenda kaka nange no olaba banoonya mwana nange n'omuzadde banoonyezaamu golowooza abanoonya museveni muhoozi bamuleka ttale bewa bamunoonya nga banoonya muhezu muhezu nemanya ne museveni bamugira ki bamunoonyezaako kale batute batulekere emirembe ono gasumba atunayo okwefuula katongole ku fetufukamire ku ttaka nga tukomba ku nfuufu nga twegayirira gasumba aa tetijja kusoboka era omwana namugambye nti okujjako nga ekooti yekuyise batunone wano lwa force batutwale ensi eryo ketegeere naye kikyamu kikyamu omuganda agamba ti atuuse ebugga yerabira emboge ebintu ebyo emidde ebibiri gifaanagana naye emboge esereramu ewomera nnyo abantu abo abali akalo akagumu kubanga bwokalya ennyo nga totadde emubiseerera okupuma kukuba n'enduuu <laughs> nekwa watuusa ebbuga tasitaddayo kwebaza mboge tewaye ku budde buli wantaasaako kye watotaasa kale n'olwekyo no embeera eyo njagadde kujogera bwenti otuuse obubaka bwange kati eri abantu babiri his excellency the president neri jim hensi geno okukoma ku bantu be bano gashumba alebeke tufuukira kyonga oyo gashumba is money maker ayonoona abanjo g'abantu ng'alina kyayagala kubanga bwe yali atandikawo ekibiina kyekyo kyabavandime simanyi abavandime eh? nagenda eri presidenti ngaamunyonyola amuwe sente gwate eh, eggwanga balitondawo obutonzi ngaolitondera mu ggwanga linaalyo abo abavandime gwe tuli bategeera ddi nti be bagundi era boogera lulimi ki ekikugaana okubeera nga oli munnalwanda straight twabaziranamu n'abaana mbalina naye kwogerako kiba kirala kukyusa twogera kukyusa mpisa keeke tugiriire wamu essanyu tulyeyagalire wamu oyo gasumba sambalabako mu nsiko wadde kitaawe samulabayo kakati ate yalulirafe timwalina besi zikitanga yalina besi bingasa kyebyo ebyo byansi abagenda nebenzi walolayo gwebazika nebenzi yemutaka era bireka ku nsi tetwajja nabyo tubireka ku nsi tusangako bisanga kale no bwonaotaasaako abantu wano nabano omukulu mugira enok ne munne biir bwemukulembera ebi e, e, e, ofiisi eyo muleke kukolera wansi wa buduumizi bwa gacumba bwonaokolerawo nga yakunyigako ku pesa eno gwerina ofuwa omukka otufuyira ebinyalika jangu jangu jangu jangu ah, ah, ah, tetujja kusobolera bintu ebyo eryo si yemanya yenkoko hmm? wetegereze obanga gwe mugira olimbega noonya ku poliisi noonya kuwa amawulire olupapula lwamawulire olwakuba ebintu bino tukuwa edata yabyo ani yabika naye ate so sigugendanga okwata ono okwata oli okwata ono okwata oli kakati bweweebuuza aba akakwatibwa bameka naye aba akwata emundu okuba katumba baali bameka ojja kutunulira abo bateekako injuries nga tabeeranga nayo nemundu tagimanyi talina lukiiko lwe yali atuddemu lwaki bwambega kyobwobegamu olionoolaba kakati bwegasaba kuyita budala kakati olaba mozesi ali amasomero mubudde obwo agatali gabasiraamu ngagamba a erinnya eryo lijja kukaluubirira faaza agati anze mozesi bwamala okuvaayo ngaagenda mu kooti ngaalayira tineeryali lyange <laughs> olwokuba litebalisaziyeko olwayongerako liki lyongere nafe ate mutuse mutweganyisa n'amanya twegane n'amawanga gaffe ah, museveni namukakasa ku bintu ebyo kyonsanze ndi musajja muganda sigenda kwegaana buganda b onsanze ndi musajja musiraamu nejja jange mumwaka lukumunana kyenda kyenda mu ebiri be balwana entalo zeddiini nga bavabava eh, ekijungu temupunyolo siri tubadde fembi gwe nange netuzaala omwana ono nrm sigenda kumwegaana nebanantulugunya batya kubanga nyina mustake era nja kayananga nkayonanga nakazadde woltalonno olwa nrm okutuka ku buwanguzi ani atamanyi eddagala endabajanjabisa ani akakasa ti baali bansasudde naye mukifo kyokunsasula ebyange nga muddamu bino bino byakyana kituu omuntu omukulu takola bwati kale no njagala okumaliriza ensonga eyo nga nkubira his excellency the president omulanga ategeeze ku basajja be bano gasumba yeefudde kitalo kubanga ava mu ofiisi yo yalwanirira abavandime era yatugamba notugamba nti wano abannalwanda kikira kyakimanyi kyane kyagoonya ebyo byonna amala budde byabwerere abaisirairi bamala mu ethiopia emyaka lukumi okuva ku sekabaka suleimaani bagenda gyono ku megesit mariam mu mwaka lukumi lwenda nsanvu omunaana bonna nebabatika nebabatwala mu isirayiri bwenga ombuulira ebyo nti olikyana kyagonya bayibuli ekugambye nti tewali ejjinja eritula ku jjinja eritanyenyezebwa teri kirina ntandikwa kitalifuna nkomerero naye ge oyagala tube nenkomerero efaanana etya abantu abaliwo mukwano gwekitalo twalalikanga obukiiko nebulima emisiri gya lumonde ne muwogo nga tetwagala kulya ku yaabwe eyawaka kubaleetera njala erosis mumulimu ogu gwazikola naye bwe basembayo okuba abanaku ate bebagala n'okubbako nettaka lyabwe baligabira abavandime aa ah, ah. ekyo kikyama oba oyiseewo abantu bano basatu gasumba frank mugera enoka ne biyo baddemu batuule balabe ekkubo lye bakutta ettuufu linaatugasa nabo linaabagasa linaazimba eggwanga lino katonda ababeere okusiiwuuka asiiwuuse naye yalajanye naakolima ebyo biyamba nga temulima <laughs> eh? aa ah, ah, mubiweeyo mubulambalamba bwabyo eryani hmm. eri kagumba wegoga eryani kagumba wegogenga eryani nze gwe museveni ani wewale nnyo ani bwogamba kagumba wegoge oba tolina gwopointi nzeeku njagala opointinge tiaa tino museveni mufugidde kagumba wegoge kubanga ensibo esiikuka tesiikuka ku lwange tesiikuka ku lulu esiikuka kuki kale no njagala okubalaga baana bange nti eggwanga lino liboogerako uganda lirimu empuyimbeka biri waliwo uganda nga ye buganda newabaawo uganda nga yeegattiddwako amawanga amalala naye mundagaano yolwedde etekawo bino byonna ebitukayanya basigintoriz baayo bantu be buganda saapolo kagwa sansirasi mugwanya ne zakaliya kizito kisingiri endagaano eyo bemala okuggwa bweba bagamba abasatu abo nti bagiteekeko omukono baga nti a ah, bwetali bannungi bayigganye ffe nammwe ababaka b'olukiiko muteekeeko emikono era ebbaluwa sahar johnson yawandikira nabakyalo wa bungereza naga nti onsonyiwe tetukoze nga bwekiteekeddwa kukola abasajja babadde baganya okussa ku ndagaano omukono nga bagamba nti bebeera embi fena tubeere babi kanolwekyo nenzikiriza kwekutunti olabye olukunkumuli lwemikono oluteereddwako kino kisobole okuyitawo okugwa ebbaluwa ssekabaka muteesa asooka gyawandiikira n'abakyala wa bungereza queen victoria asooka gubabulamu enyanja eyo tugiyita nalubaale naye bagitukako obwaguuka yevaamu n'omugga nairo nebagamba naffe hamajesi the queen tugimuwemu erinnya okugiyita victoria olwokuba walisoma wali nga olisomera mu kalaasi n'olimanya bebamanyi nga baali basomesa nga baagala kuyisaawo kyabwe nalubaale nebatakikuwa batonaabakitegeera kakati endagaano eyo yekola bino e endagaano y'olwenda yenyweza okugaba kwettaka abaganda ne ssaabasajja bebagabana ettaka nga n'abazungu tebaliiku wano gwa buli alina ekika tolina butuulo bwo gyolayira nze ndi wampeewo nfubutuka bubiro jajjange yekije obawulira nze ndi wamamba eh, ndi muzukulu wa owekika kyemamba yani gabunga wa ntebe obalaba abo si muzungu ye yabibawa bwakabaka omuzungu kyeyakolamu ekyo kwe kunyweza emigabo egyo gibeere mubuwandiike era nga gyalubeerera sisibulikanaku nimunabeeranga mukukyusa abo abataka abakola endagaano abo baali babuuza kabaka gundi omuzungu oli johnson abuuza ti abataka bali bameka nti bali lukumi nti buli omu muwesi atwale sikamarozi munaana nze mayiro akanaana kowulira kabataka era bwubanga otunze ekyapa kivudde mu linnya ki tinaddoli wampeewo kigenze mwani mugabudyeri eh, muwonge nti akigenze muba <coughs> ngabi naddira saabasajja kabaka ngaolusuku lwa saabasajja kabaka ze sikwamalo ze ebikumi bisatu mu ataano abalangira n'abambejja ne wabwebwa square marls kyenda mu biri amakanisa abo bamasinziza asatu basiraamu bakatoliki nabakulisitaayo bangali kano sikwamaluzi kyenda kaakati nekuddako endala zenziruwa ezagendanga zeyongerako ezifisse nezisigala nga ziri sikwamaluzi kenda era owulira nga bwetubanjakenda akaffe ezidda ku ezo zezebibira skwamaluzi lukumu bitaano nekuddako ez'entobazi neziddako ez'emigga neguddako ez'ensozi zino biri muwandiko bino tekwaliko muntu yenna ayitibwa munnauganda n'omu yali mu bintu ebyo era ebintu ebyo byetwogerako tebiri bunyolo tebiri gidi tebiri gidi biri ruddawa wanewapu ebuganda kakati bwetugamba nge mundagaano eyo yakolebwa queen kyaba agamba nti emailo zino akeenda zetegekeredde ezabaganda abataliwo olwaleero abali bawo mubudde obwo akenda katukakufa tujja okukakuuma ne bakayita ka crown land nga kaliko engule ya queen bwetuba twefuga ettaka eryo ebyo byonna byebanyonyodde enyanja bazizizza emigga bagiziza ensozi baziziza entobazi baziziza bakazanga okutoba munaana olwo lubaze obuyinza kabaka bweyakwasa queen babuddiza saabasajja kabaka muteeso owokubiri emengo olwo tutandike enkeera okutandika uganda empya ebyo wadde museveni wadde jjajja wa museveni wadde jjajja wa museveni owokumeka nowokumeka bino byenjogerako tebabirimu aa tebabirimu byali ebyo eh, babisangawo busanzi biri bweru wabiri be bava ku ekyo kiki ekyaddako ku ndagaano y'olwenda endagaano yolwenda etutaasa etya okulaga ensalo za buganda naabo abagyegattako kyova ogiraba eyo yalina sikwamalozi omutwalo gumu nga mukanaana n'okusoba ekiddako ku ekyo kyeki kwe kuteekawo ensalo z'amawanga ago ageebunguludde uganda protectrate eya bungereza enjawulo ya kenya ne uganda nsalo za ndagaano ya rwanda yezikola enzalo ya tanganyika ne uganda ndagaano ya rwanda kubanga bati balina ndagaano gwate mulinanwawo bazimba ekikomera oba okyeralikirira enkoko zo okugenda ewuwe kakandabanobwe bakola faamu yaabwe ne bagisiba bali ensalo ya kenya nano ya congo era zeza endagaano y'olwenda yewa ensalo za, za sudani luli yali ekyaliemu ne uganda era nyinza okubajjukizakomwawulako wano kukuguluba okwali kuliwo wakati wakazinga waka kabaita kabujingo akawulire okumpi ne kenya kenya gekakayanira nti kayo according to the nearness naye ogenda okuleeta mu akaivu yebyettaka wano entebe ne, ne bulaaya ebungereza ngokuba line bwi akazinga kagwa mu ndagaano ya uganda eyolwenda kale nno kyobutolaba nti endagaano eyo tomala gagigwako bugwe ngaojja kumansula ebigirimu era n'amateeka ne gatukakasa kitya nti ebyo ebiri mu ndagaano ey'olwenda tobifubutukira bufubutukizi ebyo si byabannayuganda tebabainaako omugabo Eh, tutandika ddi uganda nga okitoba mwenda lukumwenda nkaaga mu ebiri ettaka eryo baligaba mwaka gwankaaga mu ebiri nedda era bwobuuza ankole yegatta ku buganda mwaka gwa lwenda mugumu ngaendagaano ewedde eastan yonna otute busoga bwonda bugwere bunyoli busamya tololo mm, bugishu bukusabenyi teso uh, bajja lukumu lwenda mu esatu mu mwaka gw'ekkumi babeesije we bajjira balukwenjiri bajja mu mwaka gwa lwenda mu kkumi ng'endagaano yafe yagwadda n'omuntu n'oyo owerukingiri aye mukaabaga nti nkayanira kugjawo ettaka lyabaganda mu ndagaano y'olwenda bwe bamala okusala ebitundu ebyo babigatta kuno tebamanyi mayiro zaabwe zirimu mu mwaka gw'ekkumi n'ebiri lango nakyoli ne basalibwa ku south sudan eyasigalawo eyabadde baire mubagalanga yajja mu mwaka gwa kumi n'ebiri wuno kakati ngaoli ayimaeringa aga nti nzize kujawo kwamalozi lwaki tajjawo ttaka lyewaabwe bunyolo yajja mu mwaka gwa lukumi endasatu mu esatu olaba uganda bwetuliza tugizimba mubifififi era mumwe nga bannamawulire mugende mukube ku lugi luli oluli mumaaso ga paalamenti mubalage ba stakeholders ab'ekizimbe ekyo naffe bonaoba ogenza emmengo ojja kusanga ba stakeholders bannanyiri kizimbe kiri ojja kusangako bubonero bwa bika byaffe n'omuzungu bwe yakiraba eno nene bwe yali agenda kubanga e, ekizimbe abantu babwisa abantu tebabatera ekizimba aaa twakiggulawo mu october 1962 muzungu gavana yeyakizimba queen kakati bwoyita ku ebyo bintu bigabane wano abantu banna uganda okujja okuggwaera wano e buganda bajja for services not for arguments and struggling for the economy oba properties owenkola entese yazirekayo ettaka lye yalirekayo gyeriri kakati ate kikukayonyesa kuli awano kiki ayagala tusangulawo tunafuuka mizimu tunayitanga mu bbanga hmm? oba ayinayo akawanga akalala kayagala bakawaggule bakaleetewa kyemba nkubira museveni e-, omulanga ebintu abikwata empola amaanyi tegalya endagaano zino zolaba wano ekyeru bamukwata wano wekyoli abadde awozesezaemu netherland eyo ekineba naffe emisango tuyinza okgitambuza netugituseeyo endagaano zigirina eno kusoma kyebayita endagaano kirala ne constitution nakyo kiki constitution senga kya eno endagaano yali ekyusika gavana baali basoose bebaali soose n'okugijjawo bebawangangusa mutesa mwaka gw 1953 netuwaaba omusango babuuza nti who are the beneficiaries of this agreement nibaga nti ffe abaganda ffe twayita queen ajja atukuume naye ate mukifo kyokutukuuma ate atukamandinga bukamandizi nibagamba aa gavana teyalina buyinza kabaka nasinga omusango nagiraki nono naye tumulonda twalonda naye nga tumanyi nti tuli baggwanga limu era tuli kubanga bwenkubuuza nti obawa nti embalala ti oyo munnayuganda obawa nti mbalukingiri nti oyo munnayuganda obawa nti mbakivu nti oyo munakongo onfuna bulungi amawanga ge gatulaga naye ate bwona ogalwanyisa ogasangulewo nebyago ogatwale ah. era mbakakasa nti ekiganyi east african federation okutambula uganda bwetandisa okukanya nettaka lyabantu kyekyaletera banakaa nti ah, sindiyawa waganda tulikombowa juzijuzi omanye nti tebamanyi ogwanga ddala oh, munauganda bamuyita muganda eggwanga baleeta uganda kakali nga bagaa nti e bwe tuneegattayo tekireeta obulemu ate nettaka eryapo naye balikombaze aa bagira tusoke twegatte mubirala naye mbaga nti mulandukidde mbingi tugatte bisinesi nga east african common uh, east african railways and uh, habers twagatte ebisaabi byenyonyi netugatte emmotoka netugatte eggaali z'omukka n'ebyobusuubuzi yeya east africa yaliwo eh, naye ebyobufuzi negaana nekati ekyali nzibu ngeno napo tugenda kulwanagana ngaowekenya aga nti ngenda kwegatta ku balwana amale okutereeza ebyawano kubanga kino kiringa akabadde akakodyo nti batusendesende batutwale mu east africa amateeka ga east africa gegaba gafuga eh, tegabekobwa bukwakuliza obuteekebwawo bwabananyini bintu ebisange abegase mu kagogo obanga ogafe tetuyinza kuvamu bungereza mu mukago gwa european union tiyavaayo neguvamu ti ate kukikyangasa tudde munwanaganyinga ezo kubana fe twatukubidde bulayo e, enduulu kimune tufugibwa bubi nobakuŋanyiza ebifaananyi ebyo nabendabayo kyamu abantu nobibo bagenda tuta naye ate it is not our idea and intention kubanga wantufumbiriganiddwa abaana bebamu kakati ate ge obusigala nga okyatunulirati ah, ate mbairewo kakati batugulire twagenda mu nsiko nga babasengudde ku bibanja bawera bameka babasengudde ku mulembe gwa museveni bwawadde baganda be sente nazimba abalala e-, ensimbi kikemo zikuzingisa nekata weka wetikka omuti guno kubanga owuli olina amaanyi mangi gotoyinza nakwetikako tutabi bebagula obuyinza bwonna buli mubo ensimbi ziri mu bo kiki tulina katambula kutuuka luddawa tusonyiibwe mirembe gibeerewo tulabike nga tusobola okwezimba n'okuzimba eggwanga lyaffe obulungi nga liririmu unity and diversity tuyina okusigala nga twagalana mu njawulo zaffe tuyina wano gyetwogerako nga united arab emirates obwakabaka buli musanvu bwe baali nga bali separate baali banaku era muyinza okutunuulira wano nti mwaka gw'ensanvu mu esatu namin yasitula ennyonyi boeing 07 n'abatwali n'abaweereza emmere naye tunuulira olwaleero bwe bayimiridde bwe beegatta era obakabaka bali bafuga periods zaabwe era kyo kirowoozo kyenali nnina okuwa ne president kyeba tukola ku balangira b'ebusoga abakumi nemu kubanga betongodde buli omu alinaki obwaki abazinga buberenga bulino twetinga mumateeka tosigamba ti ate guli bwanajja nga wabyabufuzi ate nalemezaako bagundi aa lulibenga constitution ewedde okukola tiye ono olwaleero owebudondo bwaba yatutte emyaka gye begiggwawo ngaate owebudyopa ajja egyo begiggwawo ngaoli owebusiki ajja naye nga nokubadde obadde ogenze naye osigala oweebwa benefits zo butereevu kijja kutuyamba naye wano byebatuzaamu byantalo ate tutemagane e kijja tukola bubi mukama wange purezidenti tuddeyo ku tusensezi zaffe zetwajiramu okuzimba eggwanga lino ne bannayuganda bannaffe amoni yasale nga tuli bumu twagalana tusanganamu ekitiibwa nebirala bigende mumaaso kubanga bemunatekako naye yetaaga okubiwulira naye nga teryamusiize covid <laughs> you have stood for him amen